咲いた花を見ていた慣れたふりをしていた触れた冷たくなった君の 寂しくなって夢なのに寂しくなって夢なのにああ夢なのにトワイライトトワイライトトワイライト切なくて行かないで行かないで 花を見ていた秋で忘れられた街の角にあるんだ添えた花 さよならもうまくなくて僕のこと嫌いになって無理をしてああ無理をしてさよならも聞けなくなって悪口も トワイライトトワイライトトワイライト切なくて行かないで行かないで夏がまた かないで